saacadda qiyaamadu ma dhacaysa buu nebigu hi imani mayso ilaa ka hor aad aragtaan toban calaamadood buu nebigu hi calayhi salaatu wasalaam tobankaa calaamadoodi waa calaamaat lkubraa ayaa la yidhaahdaa laakiin waxaa jira ashraadu saaca wax la yidhaahdo calaamaat suqra iyo waa la arkay maanta haddii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaat suqra laakiin nebigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacadda qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko طبعاً على مضاد النبي yidhi عليه الصلاة والسلام فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج ياجوج وماجوج وثلاثة خصوف خصف في المشرق وخصف في المغرب وخصف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عظم تحشر الناس إلى محشرهم النبي عليه الصلاة والسلام وحو رسول كينو يري ساعد قيامدو مدعي دونتو إلا الله أرك توان علامدود مرقى أبو نبي قشيغي قيق سمد كيمن أبو نبي قشيغي كما في نص القرآن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم وحو نبي قشيغي قيق سمد كيمن أبو نبي قشيغي وحاكلو نبي قشيغي دجال بو نبي قشيغي عليه الصلاة والسلام oo adduunyada buqcad kuma taallo ilaa dajaal uu marayaa dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa washaru haa'ibin yuntadar ayuu nebigu yidhi fadajaal fasharu haa'ibin yuntadar aw isaaca wasaacatu adhaa wa amar dajaal buu nebigu sheegay inuu imanaya akhira zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin axaadiista dajaal ku saabsan markuu nebigu uga warramaayo waxay yidhaahdeen waxaan moodi jirnay sida uu hadalka nebigu quluubtooda u saamaynayay dhirta naga dambaysa inuu dajaal ku jiraan u malaynayna asxaabtu yidhahdeen waa kun iyo afar boqoloo sano ka hor weeyaan waxaas uu nebigu ka warramaayo innagana maanta zamankeenna ka warrama corona virus baa maanta caalamkao dhan wareeriyo la hadalhaya xanuun amar ilaahay ku socda oo jundun min junuud illaahi ah oo qofkii ilaahay ugu talagala maayna qof kale aan ku dhacayn ayaa caalamkao dhan labadii isku timaada maanta ay ka sheekaysanaysaa saxaabaduna kun iyo afar boqoloo sano ka hor waxay ka sheekaysanayeen dajaal inuu soo socdo marka uu nebigu dajaal uga sheekaynayana bay yidhaahdeen waxaan u malaynaynay yaqiinta khabarka nebiga ay u qabaan dhirta naga dambaysa dajaal inuu ku jiraan u malayna asxaabtu yidhahdeen dajaal buu nebigu sheegay inuu adduunkao dhan marayo janno iyo naar wax u eg buu wataa waxau nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qof alli qofkii isaga rumeeye raacana waxaa jannada u wato ayuu ku tuurayaa dad alliya dadkii isaga inkira yidhaahda rabbi ma tihide kaafir dajaala ayaa tahayna naartuu ku tuurayaa markaa buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam tobanka aayadood ee suuratulkahf ninkaa akhrista maalintii ilaahay fidnada dajaal waa ka badbaadiyaa rasuulku yidhi wa fii riwaayatin tobanka dambena nebigu waa sheegay waxaa kaluu nabigeennu sheegay calayhi salaatu wasalaam dajaal inuu adduunkao dhan uu saamayn oo uu galayaa makiya madiine ma galaya buu rasuulku yidhi wa fii riwaayatin xadiistu waxay sheegaysaa afar meelood dajaal ma galaayo jabalu tuur buurtii nebi muuse calayhi salaam loogu waxyooday ee ilaahay nebi muuse uu kula munaajooday ma galayo dajaal makana ma galaayo madiinana ma galaayo qudusna ma galaayo buu rasuulku yidhi masjid alaqsana dajaal ma galaayo laakiin shiriiriin dadka sharka badan leh munaafiqiinta ee makiya madiina dhexdeeda ku dhuumanaya ku nool ayaa dajaal banaanka ugu baxaya buu rasuulku yidhi calaamada saddexaad buu nebigu yidhi waa daabad dhulka ka soo baxaysa buurta safa la yidhaha ina safa walmarwa sakhradaabay ka soo baxaysaa iyaduna adduunyadoo dhan bay maraysaa qof kastooo adduunyada ku yaallabay yuu nebigu yidhi waa ishaabadayn waxa qof walba uu yahayna way ku qormi doontaa buu rasuulku yidhi muuminka muumin bay ku shaabadayn kaafirkana kaafir bay ku shaabadayn waxaa kaluu nebigu sheegay inuu imanayo nebi ciise calayhi asalaam yanzil calaykum ibnu maryam xakaman cadalan fayaksir asaliib wayaqtula alkhinziir wayadacu aljizyata nebi ciise calayhi asalaam ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shareecadda islaamku adduunyada ku xakumi doonaa wuu cadaalad fali doonaa ظلمك ما أقل والبا يا مجتمع والبا سامي وكرف عدونا دونا صليبك قالوا أيدادان نبي عيسى الله لقو حلو لقو دلدلين وجبين دونا عدالة دا الإسلام قد بيدو كو حكومي دونا أبو رسولك يلي وعاكلو نبي قو شيغا يا جوج وما جوج يكن الله فوري دونا أبو رسولك يلي أم أمدودو كو أبتر صدا يا فث بن النوح بكو أبتر سنة يام أمدي بوا أفر بغلو مد إيكا كمدا مد انتبع ليلي ilaa uu arko kun wiilow isagu uu dhalay oo qaan gaadhoo dagaalka galay mooyaane ummadaana adduunyada waa lagu soo furi doonaa xataa idaa futixat yaajuuju wamaajuuj wahum min kulli xadabin yansiluun waa ka qur-aanka ilaahay noogu sheegay waxaa kaluu nebigu sheegay ashamsu buu nebigu yidhi calaamada lixaad waxaa ka mid a cadceedda oo ka soo noqota meeshay ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaadhin hadduu toobad keena buu nebigu yihi toobadda ilaahay jalla wacalaa waa ka aqbalaa laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jidhka oo dhan ee halkaa hunguriga dhuunta iskugu timaado hadduu yidhaahdo qofku markaasaan ilaahay u soo noqonayaa toobaddaa laga aqbali maayo nacam hadday cedaadu galbeed ka soo noqotona albaabkii toobadda waa xidhmay buu rasuulku yidhi saddex meeloodoo adduunyada ku taallana buu nebigu yidhi dhulka ayaa gu'i doona khasfun fi lmashriq dhulka cedaadu ay ka soo baxdo ودنا دنيا أمدا دم بالله واي دونا علامة تضبع دواتاس علامة سيدات دون نبي قد في المغرب قلبات كأدوية دنا ودنا دنيا أمدا دم بعدل كل جوي دونا علامة السجالات دون نبي قد في جزيرة العرب جزيرة العرب نحدا دنا دول إيه أمدا دم بالله واي دونا علامة تبنا دون نبي قد ولا ليال والنار كصباح سعدن مجال هذا عدن قنت ذيك صباح دونتا بنك قيامة تكوس ورين دونتا برسول كويدي tobankaa calaamadood baa ka soo horreeya buu nebigu uhi saacadda qiyaamada tobankaa calaamadood maanta wax ka sheekaynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekaynayaan xanuun gaajay ka sheekaynayaan abaar bay ka sheekaynayaan waxaasaa maanta adduunya dadka la weyn maanta deshani markaa waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca طacaamahu wa sharaabahu maaha waxaa laga soomaya baadiya biyo keliye waxaa la doonayaa in carabkaagu laqwiga ka soomo dhegtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaaraanta inay ka soonto wakhtigaaguna meelaha xunxun uu ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay مخلوقه شيكدي سي هذا القات كيس كصون هذا شيكين قران كاخر السو هذا ددو شيكين ساعد قيام هذا كورن هذا ددو شيكين ذاتك الهي اوغا شيكه هذا ددو شيكين ذاتك اخرده او سو جيدي هذا ذاتك وحو شيغي الهي حقي سو امده اوغو يين وها مانتا ادويدا لغا شيكين وا وخبا كما جيران تذكروني اذكركم washkuruu lii walaa takfuruun baa ilaahay leeyahay xasuusta aniga anayni xasuusanaye ii mahadnaqa baa ilaahayna leeyahay ha iga gaaloobine baa ilaahayna leeyahay markaa bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxaa la doonayaa fursadda inaan ka faa'iidaysanno waa bil ducada ilaahay aqbalaayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeenna iyo dalkeenna iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta allaha ka ilaaliya amiin dhahda dadkay dhibtaa soo gaadhina allaha ka qaado dadkii ku dhintayna allaha u naxariisto dadka u hayana allaha caafimaad sariica allaha siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa ducaa ducaa udcu llaha wa antum muuqinuuna bilijaaba buu rasuulku yidhi ilaahay barya buu nebigu leeyahay oo baahidiina ilaahay u sheegta ininkoo yaqiinsan oo ku kalsoon ilaahay inuu ducadiinna aqbalayo واستقبلوا بأمواج البلاء بالدعاء وحسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرداكم بالصدقة طب النبوي إمام قيم ابن قيم رحمه الله حديث أيوك الشيقي بلايوينك الضبيله أي النبي بالنبي يا يحي دعاك قابل دعو دعاء ذوي وعيسى بلايدا حوله إننا وحد كو إلى الإسلام النبي يا يحي الزكذا haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahooga xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loohayn baa adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa or warkeenna gale maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuunaan dawo loo baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabatu sawdaa dawaaun min kulli daac xabasuuda buu nebigu yidhi xanuun kasta oo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa ilm tajaarub waa ilmiga tajrubad tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlaayana waa cilm alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaalada waxayna leedahay xanuun aan dawo lowhayn ba adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan muminka inuu gala maaha khabarka ilaahay khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaah iyo rasuulka inaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo